आज की कहानी ये थी प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और कोई शिकायत नहीं है